Salutare YouTube! Sunt Janina Rotilfort și vă prezint cina mea de azi. În ultimul timp am mâncat foarte mulți cartofi. În ultimele luni am mâncat foarte mulți cartofi la cină. Și îmi plac! Iubesc cartofi, m-am îndrăgostit de cartofi la cuptor. Dar ah, câteodată mai vreau și altceva. Un castron mare, plin de salată verde, cu morcov, cu castraveți, ceapă verde, roșii și ardei, gras, rucola plus uh, ah, algenorii, iar pe deasupra, mult orez basmati, cred că am peste 200 de grame cântărit uh, uscat de, de orez. Uh, chestia e că până acum nu prea am mâncat orez de când mănânc rotilfor la cină. Pentru că nu plăcea nesărat și nu vreau să mănânc foarte multă sare, pentru că în dieta mea uh, încerc să evit sarea, așa că Alegeam o cină în care nu trebuia să folosesc sare și cartofii mergeau de minune în varianta fără sare adăugată. Dar am descoperit că orezul basmati, pentru care are o aromă specială și puternică, are gust foarte bun și grozav, simplu, fără sare. Așa că în ultima săptămână cred că am mâncat vreo 5 seri la rând salată de asta de da, am decis să-i fac un video separat, pentru că merită dacă 5 zile la rând mănânc salată în acest fel, salată de orez, înseamnă că chiar e bună. <laughs> nu mănânc degeaba, nu mănânc pentru că trebuie să am uh, carbohidrați, pentru că trebuie să am energie în corp, pentru că trebuie să dau uh, corpului meu glucoză, o mănânc pentru că chiar îmi place. 5 <laughs> zile la rând, orez. Și cam asta e tot. Uh, puțin despre calorii. Dacă vă interesează, zarțăvaturile, cred că au vreo 200 de calorii, iar orezul vreo 700. Deci este, în acest castron, este un castron de 900 de calorii. Asta e cina mea. Și dacă nu mă satur la sfârșitul ei, cum mi s-a întâmplat aseară, mai am orez, un castron. Asta, clar, o să o adaug pe parcurs, pentru că nu are loc. N-am un castron atât de mare, o să-mi cumpăr o castron mai mare ca asta, pentru că um, E neîncăpător. La fiecare cine e neîncăpător trebuie să-l umplu încă o dată cu toate frunzele și toate, toate zarzavaturile care n-au intrat în prima tură, plus orez dacă nu m-am săturat de orez. Asta a fost tot pentru azi. Ne vedem la următorul video. La revedere! Puteți să stați să mă urmăriți mâncând. Chestia e că trebuie să le amestec puțin. A, ah, uh, am uitat să spun. Am adăugat oregano. Îmi place oregano. Am descoperit că îmi place oregano cu frunzele de salată. Până acum nu. Îmi place doar cu roșii. Mm. Foarte bună. Cu lime, lămâie și oțe de mere. Adică Asta o mers împreună în salată și am amestecat salata înainte să pun orezul. Și acum, în timp ce mănânc, amestec și orezul. Care de mai pe cald. E o salată caldă. E bună, e o salată caldă bună. Și rucola caldă așa. Mm. Trebuie să încercați. O cină grozavă. Noapte bună!